在周一的部分，我们会迎接的是凤凰日，而在凌晨的两点三十六分也会迎接朔，因此非常适合大家呢，能够在早上，尤其是在正午的时候呢，尤其将比如说在本年度二零二二年呢所要拟定的一些计划，或者是呢至少要针对 Q one、Q 二的一个计划呢，把它做一个总会诊哦，那这样子会有利于你在今年呢。 的一个整理以及呢完整度哦，再来呢要提醒大家的是，就是在周一这一天是不利我们开光的。再来就是在周二这一天，我们会迎接的是正是费的日子，因此呢，一般在通书上面的红字的这些即刻呢是不取的，因为在当天呢，大部分你执行。 任何的事情啊，呃，都容易会有做事无成哦，有始无终。所以记得，如果是要做什么交易啊、嫁娶啊，或者是要做一些斡旋哦，这些都是很不大适合在周二这一天去进行的。而在正式费呢，主要是有这样的一个疑虑，是因为呢，它代表的是季节交替的一个日子哦。所以呢，在当天，如果你真的 已经有你一定要完成的事情了，请注意，在当天任何的事情都要小心翼翼的说话，不要说的太过的饱满哦，不可以 too much，或者是呃 too hard，不然的话呢，你可能是很容易会翻车的。再来呢，就是在周三这一天，周三这一天我们会迎接的是一个新的节气，也就是在下午的十七点十四分，我们会迎接小寒。 而小寒呢，基本上呢，它是在我们二十四节气里面的倒数第二个节气。那下一个节气呢，也就是大寒。大部分的人看字面的意思，都会认为说，哇，那最寒冷的时间一定是大寒的。其实呢，刚好相反哦，小寒才是一年之中最寒冷的一天。 因此呢，在这个周三，请大家务必要用洋葱式的一个穿法呢，来达到温暖。有必要的话，记得暖暖包要带在身上哦。而过去呢，先人都有习惯在小寒这一天呢，透过天气呢来推断未来。啊，比如说，我们可以透过一些谚语呢来了解。啊，大部分呢，我们会听过的，像是小寒无雨大旱啊。 以来哦，也就是如果在小寒这一天呢没有下雨的话呢，那么我们在大暑的时候呢就很有可能面临到干旱的一些状况。再来就是呢，小寒若是云雾天，来春定是干旱年啊。那也意味的是，如果在这一天我们看到的是雾茫茫的，或者是这云层非常的厚哦，那么在隔年的春天呢，可能这雨水会有不足的一个状况。 还有小寒、大寒寒的透，来年春天天暖和。而这个够冷的话，代表的我们的这个气场哦，包括这个整个地球的磁场是平衡的。那么在隔年的这个春天的时候呢，会够暖和，那万物呢自然就可以生长。因此，也可以从这边看到呢，古人呢在对于小寒里的在二十四节气里面呢是相当重视的，因为他们会非常去。 关注在这一天的气候，如果您刚好有关注到当天的气候，也可以在下方留言给老师看看各个地区的状况哦。好，再来就是在小寒这一天呢，基本上呢，我们本来就是是需要去养我们的这个肾脏哦，因为呢，肾脏呢，它主要是在冬天呢最需要去滋补的一个地方，就像我们的这个万物呢。 在冬天呢是必长的，所以大部分的作息，老师会建议大家尽量是早睡晚起。有因为什么说晚起？晚起的前提也是不影响您上班跟日常哦。但是因为有些人他们会起得非常的早，哦，比如说一大早，呃，可能那个太阳都还没有起来，他就已经呢起身了。那建议呢，在这个时候是尽量让自己可以再多睡一会儿哦。 这样子会比较好，至少等到日光出现了再起，不然的话呢，比较容易会伤到我们的肾气，而且呢，在这个时段呢，因为也逢到了是最冷的一个时间点，除了建议大家呢，不要光着脚丫在地板上走哦。 因为这非常的不利我们的健康哦，尤其是脚是我们人类的第二颗心脏，所以一定要做好保暖的一个工作。建议大家呢，就是离开床的时候，从被子出来，一定要做踩这个拖鞋哦。比如说换上一双毛拖鞋，尤其是针对那个我们在比较寒冷地带国家的朋友们，这样子才比较不会让自己呢着凉哦，或者是说这个。 比较容易有腹痛啊、好腹泻的一些状况，引起我们的这个肠胃不适哦。好，那再来就是在当天要怎么样开运呢？主要呢，在当天的这个小寒开运呢，是要帮我们的可以呃增强我们的这个免疫系统。所以最重要的，除了是日常的蔬果要足之外呢，最重要会建议大家在当天呢，可以利用柑橘类的来。 摄取它大量的这个维他命 C 还有水分，尤其是呢多吃这个呢是可以预防冬季的一些感冒哦。不过在当天因为逢到小寒，不宜吃太凉性的水果，所以建议我们可以用盐烤橘子的方式呢来食用。那记得呢就是把它清洗之后呢，我们可以把它抹上一点点薄盐啊，不宜太多。 然后用这个铝箔纸啊，把它包起来，放到烤箱呢，顺便把它烤个五到七分钟就可以了。那记得一定要连着这个橘子皮一起烤哦。烤完之后呢，我们可以食用里面的这个果肉，而这个橘子皮呢，我们可以把它取下来之后，用纱巾把它给包起来，上面用一个橡皮筋把它绑好之后。 放到一盆热水里面了，我们可以来泡脚，这样子同时也可以让我们的足部呢达到温暖啊，进而让全身达到温暖的一个效果。那如果您是有这个高血压或者是说您有糖尿病的朋友们，在泡脚的时候，请特别要注意一下温度哦。好，再来呢，我们来看一下呢，就是针对周四这一天呢。 在周四这一天呢，我们会迎接的是当月的月破大号，因此会建议大部分的仪式尽量是少取的，也不建议在当天呢进行过多的一个交易斡旋。再来就是在周五这一天，我们会迎接的是长生大进的日子，因此在这一天呢，针对如果我们要入宅安香是非常大力的，因为它代表的是可以。 呃，让我们可以起家，还有这个家运呢，可以旺旺来。在当天呢，也非常适合透过剪手跟脚的指甲来除晦运哦。还有包括呢，把这个家里呢做一个环境的这个大整洁呢，来达到开运的一个效果。另外，我们来看一下，就是在周六这一天，周六这一天我们迎接的是适合安葬急用的日课。 所以呢，其他的吉喜是尽量是少取的，因为它这个气呢代表的是木气，同时在当天逢到了四号的这个星宿入住，哦，因此如果你有在当天要做一些交易啊、斡旋啊，甚至是说如果是针对开市这些相关的准备事宜是比较不利的，因为号呢会代表是呢你会预计的要比。 平时呢，花费更大的力气去执行一件事情，因此尽量呢，在适合的时间点去做适当的事情，会是比较理想的。最后，我们来看一下，就是在周日这一天，我们会迎接的是天罡日。 而在这一天呢，一般呢，我们会建议，尤其是有犯魁罡哦的朋友们呢，在当天不宜食牛肉跟相关的加工食品。但是在这一天要特别提醒，老师会建议大家集体在这一天吃上住食方便素哦。为什么呢？因为这是为了要帮我们预备呢，在隔一周的周一呢，可以呢做上这个上弦月的祈愿哦。 为什么这么说呢？这个上弦月呢，刚好会是在我们一月十号的那个礼拜一啊，会逢到这一个上弦的祈愿时期。而这个上弦呢，它代表的是有一个持续成长，而且代表是一个很丰满的一个能量。我们可以借由这个气胀高涨的这个月相哦，来。 祈求呢，我们想要成长的东西，或者是想要变多的东东西，哦，也就是比如说，我希望我的这个咨询量可以变多，我的业务量可以变多，我希望我在呃某一个方面的这个领域啊的这个悟性可以有所成长，好，那类似这样的方式来针对可行性，而且短时。 啊，比如说一个月内到半个月内是能够完成的东西去做祈愿，啊，所以是特别针对，比如说学习相关的是比较有利的。那上旋也象征的是你想要投入一些承诺的东西，哦，但是它是必须附带有时间观念的。如果你在这一季有想要挑战啊，或者是去执行，哦，强硬的去。 做一些事情哦，要在这个时期去开始的。那你可以在周日这一天、天罡日这一天，除了出吃素之外，你也可以先定下来你你要做的东西。那么也可以把一些你要执行的时候，你所呃比较执着的、一定要按照步调的，或者是说你会有疑虑、你会担心的东西，都把它写下来。那透过吃素跟 这样的一个发愿呢，来开启我们在这个上弦月的时候呢，来帮你调整这个能量，把这些状态呢，通通都赶走，是一个相当好的。所以因为它是需要前置去做一个布置的，所以会提醒大家，在周日这一天呢，尽量就是先吃方便素，这样子才可以让你在隔周一的时候可以进行这个上弦开运哦。 好，再来呢，让我们来看一下，在当周的运势王又是哪三个生肖的朋友。首先，第三名是我们属蛇的朋友，第二名是属猴子的朋友，而第一名呢是属马的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。那么基本上呢，在这个礼拜呢，呃，这三个生肖的朋友们的气场呢相当的旺哦，尤其是你非常的有这个勇气跟勇健哦，呃，在。 判断很多事情的时候呢，你是比较能够冷静的去沉思，而且很明确的有一些方向出来啊。而在眼前呢，很多的时机呢，也相对的呢，逐渐的变得成熟，你可以开始着手去布局哦，甚至是进行。所以建议呢，这三个生肖的朋友呢，要好好的去掌掌握呢，当周。 的一些业务状况啊，哈，或者是你的这个日常状况，因为呢，你可以很快的呢进入整体的一个状况。在当周的这个开运植物是雪松，那开运石是滑石，开运的色彩是蓝色以及黑色，提供给这三个生肖的朋友们参考。接下来，让我们来看一下个别生肖的朋友们在当周要注意的事项又有哪些。 首先，第一个是针对属老鼠的朋友。属老鼠的朋友在当周会逢到气场波动的一周，而这也意味的是说，如果你是处在一个这个动率非常快的工作环境，那么你的步调也会相对的快。可是，如果你是刚好是呃 work from home，那你可能就是属于自己一个人，那你刚好在家里的这个。 气场啊，或者是说你放的音乐是很柔和的，那变成呢，你的步调相对的也会慢。这样的一个举例呢，要告诉属老鼠的朋友们，在这个礼拜你把自己处于什么样的环境，你的工作态度或者是你的心境啊，各方面也就会受到它的影响。因此，在这个礼拜你的波动是比较容易受到外在的影响，就要格外的去注意你的工作环境。 那在当周呢，属老鼠的朋友呢，要留意的天数呢，有一天是周三，也建议在当天，嗯，尽量呢去少接触一些，呃，比较负面磁场的地方，还有包括少看一些新闻类的，因为可能过多的负面磁场对你来讲的话，都容易在心灵上呢比较无法承受哦。再来就是针对属牛的朋友。 属牛的朋友，在这个礼拜是属于需要发声的一周，而且发声呢，代表的是不一定是为你自己，可能是为了你的整个呃组员啊、你的团队啊，呃，或当然可能会有些许的是为了一些利益的一些考量，但是最大方向，如果是为了可以让事情做得更好或是更有效率的话，那这样的一个发生呢，是务必务必要出击的哦。 那属牛的朋友，在这个礼拜呢，尽量在把自己的想法讲出来的时候呢，也不要忘记用适宜的态度去呃面对你的这个听众。那这样子比较不会出事情。在当周要留意的天数有两天，除了周四之外，还有周日。下一个生肖是针对属老虎的朋友。那属老虎的朋友，在这个礼拜是属于需要增加韧性的一周。 切记哦，这个韧性是指的是你要让自己变得更 strong，而不是更加的 stubborn 啊。那在这个礼拜，属老虎的朋友们，你可能会觉得自己好像已经接近到了底线哦，或者是说已经面临了一些属于你比较难以去呃。 overcome 的一些状况，但是呢，你们也需要用更多的智慧呢，然后慢慢的去理清眼前的一些事情，这样子对你的未来才会是比较有帮助的。在当周呢，属老虎的朋友要留意的天数有一天是周五，在这一天呢，最好呢是自己可以一个人独处，然后给自己多一点的时间去思考你的布局跟未来的这个路哦，会是比较理想的。 尤其是在新的一年呢，你可能需要做一些比较关键的一些决定跟决策的话。再来下一个生肖是针对属兔子的朋友，属兔子的朋友呢，在这个礼拜是属于一切如常的。而这个一切如常呢，老话说就是像上一周的状态一样。因此，如果您上一周的状态是挺好的，那这个礼拜当然不用太担心了。可是，如果你上一个礼拜的状态呢是 有待加强的，那么这个礼拜，请你呢要再多费一点心思，不要让这个状态呢一直持续在那里哦。那么在这个礼拜，属兔子的朋友呢要留意的天数，有一天是当周的周六。下一个生肖是针对属龙的朋友。 属龙的朋友呢，在这个礼拜是属于稍有矛盾的一周，而这个矛盾多数是处于你自己内心的一个想法没有办法去消耗，所以老师会建议，就是属牛、属龙的朋友呢，在这个礼拜，如果你有一些负面的想法的时候，尽量让自己可以多喝一些茶，或是听一些轻音乐呢，来让自己沉淀，心情得到沉淀，请。 不要透过跟别人去 murmur 或者是去抱怨来去沉淀，因为你沉淀了，可是你发泄了，但是对别人呢，却造成了一些不可磨灭的一些伤害。那这样子也不是很理想，甚至也可能会让你的原先的人设呢受到一些影响。因此，老师建议在这个礼拜，尽量还是自己消耗一下这些内心的矛盾哦。 在当周呢，属龙的朋友呢要留意的天数比较多，除了周一之外，还有周六以及周日哦。尽量在心情不好的时候，也可以去踏踏青，这样子可以让你呢这个身心的健康呢都达到比较好的一个状态哦。下一个生肖是针对属蛇的朋友，属蛇的朋友在这个礼拜呢是属于接纳提息的一周哦。这也代表的是呢，在这个礼拜其实你。 是有相对的一个选择权的，那么要记得要选边站的时候，也要用你的慧眼去选出对的人跟这样子，还可以让你在接下来的这一年呢，都可以呃一切顺顺利利的。那当然呢，在这里呢也会意味的是说，你会愿意去接受的时候，也代表你会稍微的放下自己的一些自尊跟你的一些原则。不过呢。 相信老师，这些都不是一件坏的事情，因为有的时候我们也是需要透过别人的帮助来让自己借力使力，少费一点力哦。你说是吧？那么属蛇的朋友呢，在这个礼拜要留意的天数有一天是周五。下一个生肖是针对属马的朋友，属马的朋友在这个礼拜是属于需要抛开阴影的一周。 不要老是觉得别人会否决你啊，或者是别人会怎么样的去想你啊？其实一切都是在你自己的揣测之中，别人并没有这么多的闲情雅致呢，去标签你啊，或者是去模仿你的思考模式哦。所以呢，属马的朋友在这个礼拜，请把过去不管是在工作上啊，或者是在感情上不好的一些互动经验都把它抛开，不要。 把它框到别人身上，因为这对另外一个人是比较不公平的。那把这些负面的东西都留在过去，好好的迎接新的一年哦。在这个礼拜呢，我们属马的朋友一马当先，运势相当的旺盛。只要你可以把这些都抛到脑后，那你可以好好的做事，也可以迎来很不错的新的一年哦。在这个礼拜，数码朋友并没有需要留意的天数。 下一个生肖是针对属羊的朋友，属羊的朋友在这个礼拜是属于运势看涨的一周，而在这个礼拜也意味的是说很多事情都是如鱼得水、的新应手，所以属羊的朋友们呢，应该相对的会很开心。那在这个礼拜很适宜去做一个新的规划跟布局哦，所以切记呢，一定要好好的运用周三的这个。 小寒以及周日的天干日呢，来帮自己起运哦。在这个礼拜属羊的朋友要格外注意的天数呢是周三，尤其是跟女性互动的状态。下一个生肖是针针对属猴子的朋友，属猴子的朋友在这个礼拜是属于重拾信心的一周。在这个礼拜，你会觉得自己得到大量的一个肯定啊，还有你在工作的效率上也相对的提升，所以你对自己呢会。 觉得是充满了干劲十足哦，因此要好好的把握这一周的这个工作的这个动力啊，还有你的这个时间的分配要拿捏的巧到好处，才可以让你呢更好的发挥当周的好运哦。在这个礼拜属猴子的朋友要留意的天数，有一天是周一。 下一个生肖是针对属鸡的朋友，属鸡的朋友在这个礼拜是逢到战力十足的一周，而在这个礼拜呢，属鸡的朋友呢，就是比较有很多的想法，然后你想要去进行，但是相对的你要去注意你在言辞方面，可能有的时候会比较不够圆滑，太过的锐利，那容易去伤害到别人。所以在这个礼拜，尤其是。 如果你又是处于高阶主管的位置，那么你的一举一动或者是你的言行，在别人眼里又会更多加一点分量的时候，你要更加注意自己的用词哈、遣字，才不会让别人在新的一年就遭受很多的打击哦。所以尽量呢，在新的一年里面多说一些好话哈，跟鼓励的话。 那对于整体的这个团体的气势呢，会有提升的一个效果。在当周呢，属鸡的朋友要留意的天数呢有两天，除了周五之外，还有周日。尽量在这段期间哦，要保留给家人哦，留一些亲子时间，对于感情的升温会是有帮助的哦。下一个生肖是针对属狗的朋友，属狗的朋友在这个礼拜逢到的是危机四伏的一个状况。 而这样的一个伏笔呢，可能是来自于上周的一些粗心大意啊，或者是得意忘形，所以呢，在这个礼拜，属狗朋友可能就要格外的去注意一些细节的东西，不要因为一些小细节让你这个状况啊连连，好吗？那在当周呢，要留意的天数有两天，除了周一之外，还有周四。 最后一个是针对属猪的朋友，属猪的朋友在这个礼拜呢是属于比较容易感到窘迫的一个状况，而这个也意味着是说内心会感到为难，或者是时局的状态让你感到为难，不知道怎么样去做选择才去对的，还是是说你忘了你其实可以不一定要去做选择，你也可以把这个球。 丢回去给别人去做选择，所以呢，如果你不想让自己这么的窘迫的时候，有的时候在不适宜把选择权放在自己手上的时候，记得把这一个球给抛出去哦。在当周呢，属猪的朋友要留意的天数，有一天是周二。最后，让我们来看一下在当周的感情胜利组又有哪三个生肖的朋友们上榜。 首先呢，第三名是针对属猪的朋友，第二名是属鸡的朋友，而第一名呢是属羊的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。基本上呢，在这个礼拜呢，呃，你的另一半或者是心仪的对象，很容易从你这边呢得到力量，而这力量可能可以让他们觉得是说你是值得依赖的，或者是说你是可靠的对象。在这个礼拜的，请展现你的耐力哦，也就是。 你做的事情呢，尽量一定都是要到你 routine 该做的事情去完成呢，那可以让对方看到，就是你的这个精神呢是不会轻易的，就是打乱你的节奏的。那再来呢，在这个礼拜呢，要小心哦，不要有过度的这个控制的欲望去展现哦，尤其是要还没进入这个正式关系的情侣们哦。 更要留意一下，不要让对方觉得你的控制欲望过强，不然的话，很容易让对方会把你留校勘察，然后列入观察的对象哦。那在这个礼拜呢，我们的这个开运的植物呢是荨麻，然后开运的这个矿物呢是琥珀，还有开运的色彩是金黄色，提供给上述的三个生肖参考。 以上是我们当周的生肖运势周报。喜欢的朋友可以帮老师按下订阅小铃铛加赞。有需要咨询的朋友可以透过上方的微讯号或是下方的官网加入老师。还有我们的新春的影像幸福的点灯法会已经开始报名喽，截止日期会是在这个当周的周日，也就是一月九号，请大家务必透过下方的链接进入。 看一下有哪些灯种的项目可以报名参加。我是金英老师，感谢大家本次的收看，我们下次再见喽，拜拜。